السلام عليكم بنات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده يا رب كما تتشوفوا اليوم كنت كنصايب المشروب ديالي المعتاد صراحه قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد المشروب مع البنات آه، مشروب الكركم كما تعرفوا ان الكركم له فوائد عديده منها انه كيساعد بزاف نزول آه، الوزن وحرق الدهون وكيحيد السموم من الجسم وكذلك انه مضاد قوي قوي جدا للالتهاب خليكم معنا كما تشوفوا معنا هذا هو المكون هذا هما المكونات ديالنا ديال المشروب ديالنا المشروب السحري الصراحه اللي كيساعد بزاف صراحه في نزول الوزن وكما تشوفوا هذا هو الكركم هنايا آه، الكركم العادي اللي تنطيبوا به او الخرقوم البلدي وعندي هنايا كاس ديال الحليب داكشي راه كيبقى اختياري الكميه عندي عسل كما تشوفوا معايا وهنايا عندي آه، زيت جوز الهند العضوي آه، كما تتشوفوا معايا غادي نصب دابا الحليب في في الغلايه اللي غادي نغلي فيها الحليب حنا ما غاديش الحليب ما غاديش نغليه وغادي يعني يوصل لمرحله الغليان بس ما يغليش وغادي نحط معاه ملعقه صغيره كما تتشوفوا معايا من الكركم وغادي نحركوه مزيان حتى يندمج لينا الكركم مع الحليب والبنات الا بغيتوه يعطي مفعول اكثر واقوى حطوا معاه آه، راس الملعقه من الفلفل الاسود كما تتشوفوا معنا غير صافي يقرب يوصل لمرحله الغليان الغليان ون ونحيدوه ما نخليوش يغلي باش يبقى لينا مفعول الكركم صافي من بعد ما زولناه من على النار غادي نصبوه دابا كما تتشوفوا معنا في الكاس او الفنجان ديال التقديم او الكاس ديال التقديم وغادي نضيف عليه دابا ملعقه من العسل اللي تيبغي يحلي آه، انا بالعاده صراحه ما تنديرش ما تنبغيش الحلات صافي تنشربو هكاك بلا حتى شي حاجه فكما تشوفوا ما ما كثرتش وهذا العسل راه تيبقى اختياري وغادي نضيف عليه دابا كما تشوفوا معايا هنايا واحد آه، زوج ديال المعلقات من آه، زيت آه، جوز الهند العضوي وفوائد زيت جوز الهند راه هي معروفه بزاف ما يحتاجش نبقى نهضر لكم عليها والكركم كيف ما قلت لكم راه فوائده معروفه يكفي انه مضاد التهاب قوي وتساعد كيساعدنا باش نضعافو وهذا هو المشروب ديالنا اليوم بالصحه والراحه وكنتمنى يعجبكم الفيديو استودعكم الله